Dan juga jangan lupa membaca sholat yang khusus ya, sholawat, berbanyak sholat kepada baginda Nabi di bulan Maulid ini khususnya. sholawat yang serius siapapun anda, sholawat itu nggak pakai aturan, nggak harus wudhu, nggak harus ini dimanapun berada. Murah meriah, murah maksudnya gampang, meriah pahalanya gede Salat anda bekerja, anda di sawah, anda di pasar, anda nyopir, anda ini apa saja. Salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesaat di samping anda bersama kesibukan anda, sesaat hadirkan baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Indah. Baik. Like.